Algunos sí. Y te voy a poner, mira, yo soy sido profesor de secundaria y de bachillerato en, en un barrio de la periferia de Córdoba y yo que he participado en el movimiento 15M con discreción, me he llamado la atención una cosa, los integrantes del 15M son estudiantes, profesionales en paro e hijos de la clase media. Yo por lo menos en Córdoba no he visto a los hijos de los trabajadores que son los que en teoría estaban llamados. Por eso para mí el sujeto revolucionario está cambiando rapidísimamente. Y esto es un punto muy importante. Y es en sectores amplísimos de los dominados y de los trabajadores donde están perfectamente adiestrados por la televisión. La cultura del consumismo de usa y tire ha llegado a penetrar en las masas. Eso es cierto.